Iba't ibang uri ng mga tao pag pupunta sa community pantry. Ah, ito na yung community pantry ko, yung mga pinapamigay ko ngayon yung mga ano, libre lang. Tayo mga pogi, tara dito mga pogi. Mga pogi, magkakot kayo. Dasuga pa. Pogi. Nel, ano libre? Pogi, libre lang po dito. Ay, Pogi! Ito nga, Pogi. Libre lang to? Libre lang po to, Pogi. Baka po nalipasan po ng gutom yung ano mo, mama mo. Eh, hindi ka makain. Eh. Ito, ito, kanina, Pogi. Ang pingi, pingi. Ito lang. Pangit ka eh. Pingi ako ng pang lover. Oo, sige, Pogi. Ito eh, paborito ko ito eh. Baka nabulunan yung papa mo. Sige, Pogi. Ay, na, Pogi. Hindi ko kakain. Ay, tulungan na lang po sa bukas ha. Dasiga. Gutom ako ah. Siga ako dito eh. Namuniti ko parang din eh. Tara. <coughs> ano, titignan mo na ako? ha? sorry kuya. Kung pag ko nung bibigyan dyan eh. Bakit? Sino ka dito? Okay, oo. Oh. Okay lang, okay lang. Ligo? Hindi ka pa... Isa, nung tatlong linggo pa yan ah. Kulay ko yung mukhang mabaho dyan eh. Nasusunod Baho ng hininga mo. Ay, <laughs> oo. Kuya. No. Oh, Bagal kumilos. Tadya kang kita eh. Mukhang kinigan ako sa'yo kuya ha. Ito na lang bibigyan ko dyan ha. Ako, oh. expired tong isa! Expired! Oh. Ay! Hintay mo, pagbalik pa. okay, <laughs> makasama ako kuya. Balik pa tayo nun! The Pogi. Oh, ba't mo yung project pala dun? Kuha ako, nagutom na ako eh. Bibigay ako. Ay, pwede ba kumuha dyan? Kasi nagugutom na Pwede ka eh. pogi, ano ba sa'yo pogi? Ah, ito, ito na lang. Yan. Baka nagugutom kami ng pogi. Oh. Ito, ayoko niyan, ligo, ayoko niyan. Kahit pogi. itlog na lang, Ito, tubig ba ay pogi? Wala kaming tubig eh. Sige, ako na May soft drinks kayo dito? Ay, meron pogi. Tingnan ako sa Sino ba gusto mo ilan? Da- dalawa lang, dalawa lang. Wala. Oh. Nangyari tubig para hindi ako maging diabetes. Hindi, Pogi. Ay, pero di ko kaya dalhin yun eh. Pwede bang ito na lang Sige, magdala? Pogi, tulungan kita, Pogi. Oh, ang sige Sige, ka. Pogi. Darang Oh, yan ang boundary doon. Saan? Doon. Ipon na rin ako eh. Ah, punta natin. Kaya nandito na naman yung dalawang pangit yung mababaho kaya nilang yung paninda ko eh. Na naman sila mga buwisit. Ano, ba pamigayan? Nanong yung dalawa. Pangit. Sa pamilya ah. ka daw. Kaya ka bika. Pre, kuha lang. Sakay doon Uli nyo na yan. Oh. Hindi mo kang bit. Dapat tinawagan mo yung cellphone. Magpasinggit eh. Bako. Dapat magbibigay kayo. Dapat meron ganito na oh. Ano? Eh, pupunta naman kayo dito. Yung bagong ligo naman ah. Hindi na namin to. Ah. Bakit ang araw ang buhay sa kata? Gusto mo, pang si ito ah. Ay! Pagin mo si ano? Kumari. Ah, grabe kayo ha. Ah. Kapag Kayo na nga binibigyan kayo mga ah, masasama ugali dyan. Kasi tapa. Siguhin kita patalikod di Sabihin mo, tsamba. Pa, ano ko na. Isingin ko. Ano, ano? Alam mo, doon ka palag siya. <laughs> Ay, tuloy ako. Ganang buburaot. Kutan mga pamilya ka. Wala kami pagkain ngayon. Buraot mo na ako. Tay, nandiyan na naman yung buraot. Maubos na naman yung curry panty ko. Yung buraot na yan, eh, oh. no? Tingnan naman. Uy! Na naman siya. Ang ganda ng namimigoy. Kung mas maganda kapag nagbigay ka ng kanton. Hindi kuya. Hindi ano kuya ko. Oh? May burakot ka naman eh. Puta. Ah. Wow! Yeah. Ang ganda ng buhok mo. Kailan ka nagpakulay yung gundo? Buhok Akin na ba? Salamat. Sige tayo na kayo. Burakot ka naman eh. Uy! Uy! Parang kamukha mo si ano. Eh, thank you, kuya. Si Catherine. Kuya, dagdag mo to. Catherine sa paano? dagdag mo to, kuya. Um, lang kuya. Ay, wait lang. Ang ganda ng paa mo ha, ah, tutang. Ay, oh, thank you kuya. Okay. Ang bango mo naman. Ah. Maligo ka magpunta ka dito Uy. ha. Ah. Do, kakalapas mo lang sa si Jane. Uy, nagagawin mo tato ah. Oo nga kuya eh. Okay sa'yo na yan ha. Tara, magbabalik ulit ako ha. Okay kuya. Ay, <laughs> babalikan dito eh. Viewers. Hindi mo ako bibigyan? Tingnan mo. Ay, pas kasi buo. Tingnan mo. Ito na po. Ito na po. Oh. Ano po? Lang. Ano po? Pangit-pangit na sila. Pati siya Pati siya lang. Yan. Tubig po, baka po nabubulunan yung anak mo. May pambara, may pambara kayo, wala kayo pantula. Tadya kang gamukha kami. Eh. Hmm. Uy, kako. Patuloy tayo. Ito na. Ito na. Ito na.